Je me marquerai jamais dans une bataille où je me connais seul à partir. Je marque absolument besoin, je suis censé être un exemple, je dois être un leader pour mon équipe, ils attendent de moi que je les guide. Si le monde moindre être présent, je dois être à leur côté. C'est tout ça avec mon ex.